E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E o jogo de hoje é Popeye! E... Ação! <laughs> Ah, é isso mesmo, do fundo do baú! Essa aqui é a versão de arcade. O objetivo é pegar os objetos que a Olivia fica jogando enquanto escapa do Brutus. É, o Popeye é tipo o avô do, do One Punch Man, tá ligado? E agora o espinafre! Ah, agora você vai ver. Toma! Beleza! É isso aí! Opa! Sai pra lá. Ah! Essa bruxa de Araque. Ah, bruxa de Araque. Essa foi quase, hein? Sai, sai, sai, sai, sai. Ah, volta aqui. E é isso aí, beleza? Ayşe Femi. Kaka. Help me, help help Salve-me, papai. Epa, corre, corre. Ah, escapar disso. Ah, dito. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Beleza, falta um. Então, hora do show! E toma! <laughs> Beleza, é isso aí! Não esqueça do like e até a próxima!